Qurban deyəndə, e, yemək deyəndə, ha bəli. Mən çox ə, e, təşəkkür edirəm. Kimlərin ki, adı ilə bəli? Çox təşəkkür edirəm Hı -hı. sizə. Bu gün bütün Qafqazda, müəyyən ki, Azərbaycanda. Hı Ümumiyyətlə bütün Qafqaz böyük ustadımız Ələkbər Əsgərovun bəli. Yəni bəhrəsindədirlər də o kişinin sənətində ki, o kişi Azərbaycanın ustadı yox, bəli. bütün Qafqazın ustadıdır bu gün orada ifa olunan musiqilər, o istifadə olunan xallar ki, nə vururlar, hamısı o rəhmətliyin xallardır. Bizim balaban sənətimizdə, bizim Qarazor